Semanku semua pada jahat tante Aku lagi susah mereka nggak ada Coba kalau lagi jaya Aku dipuja-pujanya tante Sudah terbiasa terjadi tante Teman datang ketika lagi butuh saja Coba kalau lagi susah Mereka semua pisan keculik aku dong Ku gak mau malam minggu cuman bengong Tante-tante ajak tuh dong Hatiku galau teman semua pada sombong Tante-tante hibur aku dong Hatiku sedih kalau di rumah sendirian ¡Gracias! tante culik aku dong Ladies and gentlemen, please welcome DJ Gustaf Next. RGC Rendangan DJ Club Remake